populaire de Louhansk. Au cours de la journée, jusqu'à 35 militaires ukrainiens, un char, deux véhicules de combat blindés, deux voitures, deux obusiers automoteurs M109 Paladin de fabrication américaine, ainsi qu'un obusier des 20 ont été détruits dans cette direction. Dans la direction Kranolimansky, les frappes aériennes et les tirs d'artillerie du groupe de troupes centre ont vaincu les unités ennemies dans les zones des colonies de Chervon et Yadibrova, de la République populaire de Louhansk, Darny Grigorovka de la République populaire de Donetsk République. Les pertes de l'ennemi se sont élevées à plus de 80 militaires ukrainiens, ainsi qu'à deux véhicules de combat blindés. Dans la direction de Donetsk, à la suite d'opérations actives, des détachements d'assaut ont capturé les trois quarts dans les parties nord, centre et sud de la ville d'Artmovsk. Les troupes aéroportées et les unités du groupe de forces sud ont soutenu les actions des détachements d'assaut pour libérer la ville et ont empêché les tentatives de contre-attaque de l'ennemi. Depuis les flancs, des frappes opérationnelles tactiques et de l'aviation de l'armée, des tirs d'artillerie du groupe de troupes sud, ont touché des unités des forces armées ukrainiennes avancées pour une contre-attaque dans les zones des colonies de Chazovia et de Konstantinovka de la République populaire de Donetsk. Pour soutenir les détachements d'assaut par l'aviation, six sorties étaient effectuées par jour. Les unités d'artillerie du groupement ont effectué 63 missions de tir. Les pertes ennemies par jour dans cette direction s'élevaient à plus de 290 militaires et mercenaires ukrainiens. En outre, un véhicule de combat d'infanterie ukrainien, trois véhicules de combat blindés, huit véhicules, un véhicule de combat gradé MLRS, un système d'artillerie M777 de fabrication américaine et un radar de contre-batterie en TPQ-50 de fabrication américaine ont été détruits. Dans les directions Sidonetsk et Zaporizhia, des frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, des tirs d'artillerie et des systèmes de lance-flammes lourds du groupe de force Vostok ont vaincu des unités ennemies dans les zones des colonies de Vuleda. Novopol de la République populaire de Donetsk, Malaisie Tokmashka et Poltavka de la région de Zaporozhye. Jusqu'à 30 militaires ukrainiens, 3 véhicules de combat d'infanterie, 2 camionnettes et un obusier des 20 ont été détruits. En outre, deux dépôts de munitions ont été détruits dans les zones des colonies de Guliépol et chervona dans la région de Zaporozhye. La direction de Kherson, plus de 25 militaires ukrainiens, 3 véhicules, un système d'artillerie M777 de fabrication américaine,